Baby, dímelo, si la verdad lo que dicen de vos Que te lastimaron y ahora no confías en el amor Y llegué yo pasando a tus heridas y que te mejor Con el corazón roto y ningún otro hombre confío Vamos, vamos a hacernos solo en una habitación Sin ninguna luz y sin necesidad de un reloj El tiempo pasó, en mi mente ahora escucho tu voz Diciéndome que desde que llegue tu vida solo mejoró Dímelo, dime lo que quieres conmigo, siéntelo Dímelo, dime lo que quieres conmigo Siéntelo, siente como late el corazón Por tu amor, por tu amor es que yo aguanto Llámalo y dile al que eso ya pasó Siento que capaz que lo nuestro va muy lento Apuremos, nos queda un intento Para ver en el futuro si esto funcionó Para poder por fin estar tranquilo los dos Quiero estar tranquilo con vos Yeah, yeah. Quiero volver a sentir tu voz, yeah, yeah. Quiero volver a sentir tu piel. rozando con la mía mientras que vemos el amanecer El amanecer, no sé pasó, mi memoria solamente se borró Quiero tenerte en mi habitación, pero no puedo, entonces escribo otra canción Dedicada a vos, nuestro mal de amor, te juro que podría ser mejor Pero ya pasó, esto terminó, se repite todo, todo. Empecemos de cero, volvamos al ruedo, no tengamos miedo, todo es como un juego Tu cuerpo y el mío está prendido fuego, vamos a armarte bueno lo que puedo, saber que te quiero Perderme no debo y vuelvo a hacerlo Siento que me pierdo, otra vez me quedo Pensando en amarte pero otra oración Quiero otra oración, quiero otra oración quiero otra oración Dímelo, dímelo lo que quieres conmigo Siéntelo, siente como late el corazón por tu amor por tu amor va eh, que yo guardo Llámalo y dile al lobo que eso ya pasó Dímelo, dime lo que quieres conmigo Siéntelo, siente como late el corazón Por tu amor, por tu amor es eh, que yo guardo Llámalo y dile al lobo que eso ya pasó eh, Eso ya pasó S-A-N-N-7 barcos, barcos, barcos.